नमस्कार घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूं शिवानी राठौर आज हम बताने जा रहे हैं आपको बेहद चौंकाने वाली खबर जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान श्यामला हिल्स स्थित बंगला खतरनाक और जानलेवा है जी हाँ यह हम नहीं पीडब्ल्यू कह रहा है अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो देखिए ये वीडियो यह खबर निश्चित रूप से चौंकाने वाली है मुख्यमंत्री निवास यानी श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री का बंगला न केवल खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है बल्कि उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग आई के मेहता द्वारा यह कहा गया कि मैंने 6 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का निरीक्षण किया था तब देखने में आया था कि सीएम हाउस के बैठक कक्ष की छत बुरी स्थिति में है मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रख रखते हुए इसे असुरक्षित घोषित किया गया है इधर स्ट्रक्चर इंजीनियर नई दिल्ली अनिल सिंह ने कहा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफी पुराना है पहली मंजिल पर फ्लोर लकड़ी के पीडब्ल्यूडी ने जो रिपोर्ट दी है वह सही है अभी हम सीएम हाउस की डिटेल रिपोर्ट तैयार करके देखेंगे जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री निवास फिलहाल रहने की स्थिति में नहीं है यानी वहां पर कोई निवास करेगा तो खतरे में आ जाएगा प्रदेश के मुख्य सचिव मोहंती द्वारा दिल्ली की डिजाइन कंपनी के इंजीनियर अनिल सिंह तथा आर्किटेक्ट नवील जिंदल से भी निरीक्षण कराया गया उन्होंने भी इसी बात से सहमति जताई कि मुख्यमंत्री निवास खतरे में पहुंच गया है और इसमें कमलनाथ तीन महीने तक शिफ्ट नहीं हो पाएंगे उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 दिसंबर को सीएम निवास खाली कर गए थे इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए इस बंगले को तैयार कराया जाना था माना जा रहा था कि कमलनाथ विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन अब पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे असुरक्षित घोषित करने के बाद इस बंगले को नए सिरे से सुधारा जाएगा पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम निवास स्थल बी सिक्स तथा मुख्यमंत्री एन एक्स बी नौ वर्ष 1906 में बने थे उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है वहीं सीएम निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है इसमें लकड़ी की उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है वहीं सीएम निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है इसमें लकड़ी को दिमक चट कर चुकी है और लोहे के गेट में लगी जाली जंग लगी है उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है वहीं सीएम निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है इसमें लकड़ी को दीमक चट कर चुकी है लोहे के गेट